皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はやけどの状態についてお伝えしていこうと思いますえー、7月の20何日くらいに負ったやけどですがやけどの治療ですね、えー、保険適用になるやけどの治療は終了いたしました、えー、もう一応やけどの状態っていうのは終わっ で今は、まあ、その皮膚がどうしても弱くなってるので水ぶくれであったりなんかちょっと切れた感じというかそういうのがあるので、まあ、傷の治療に変わりましたで、えー、まあ、どれくらい跡が残ったかっていうと今はこんな状態です右足のふくらはぎの方は、まあ、結構肌色に近い色にはなってはきているんですが 左はまだまだこんな感じで黒い部分が多いです左右差が結構あるのとあとやっぱりまだまだ傷ができていますねで、えー、少しずつまだ皮膚の再生はそのターンオーバーしていけばやけどの跡っていうのは少しずつ治っていくんですがでもそのターンオーバーも止まってしまうっていうんですかどうしても限界があるのでそういうのをこんな風に 今はあ針治療を行って血管をそこで拡張させたらまた抜いて違うところっていう感じやっぱりこうケロイが強いところその反抗が強くなってるところは硬いめっちゃ硬い 何回も何回もこう皮膚の再生を促したりっていうのをしてたりあとはビタミン A が塗り薬としてやけどの後に効果的なんだそうですが高いんですよね値段がもう100ミリだか200ミリくらいしか入ってないのに1万円近くしたりするので、えー、それを 使っていくのもなかなかしんどいな範囲も広いのでねとかっていうのもあります。なので今後はでももうちょっとまだまだターンオーバーが続いてるのでどれくらいやけどの跡が残るかどうかっていうのも取っていけたらなと思います。この黒い部分がね少しでも減ってくれて、えー、まあ、白のこの境目っていうのはどうしても出てきちゃうんですけど この白い感じがもうちょっと全体的に広がってくれたらいいなっていうふうには思いますであともう一つやっぱ血流の状況によってというかお風呂に入って、えー、お風呂から上がるとすごく足がね真っ赤っかになるんですでもこれはなんかどうしても多分もう治らないっていうことを言われました実際2年前くらいにあのー、太ももを グラタンの皿でやけどしたことがあるんですけどそこもこんな感じでお風呂に入るとどうしても赤くなっちゃいますだからこの赤みっていうのはまあ、取れないんだろうなっていうふうに思います、まあ、こんな感じでねやけどのうんあとはやっぱり残りましたがあまあ諦めずにできるだけ、えー、綺麗に直していけたらなと思いますし、まあ、あとはでも そのやけどの跡を気にせずに、えー、なんか気にせずにというかまあやけどの跡があってもおおしゃれできたりとか例えばうまく隠せる何かっていうのをコンシーラーとかなんかそういうのあるんですよねそのタトゥーを消すやつとかなんかそういうのも使ってって、えー、こうあ傷跡とかねそういうのに悩んでる人たちにとって何かいい情報を今後も 出せていけたらなというふうに思います。まあ、なのでまずはあ約8910112 1か、まあ、5ヶ月間いや45ヶ月間でやけどは一応完治みたいな感じということで、えー、そういったお知らせでございました。えー、いろいろやけどを負った時にえー、心配してくださった方々とかねあと仕事をキャンセルしてしまったことが あって本当に申し訳なかったなと思いますけれども今後も本当に気をつけて、えー、もうやけどを絶対しないようにそのお風呂とかじゃなくてもね本当に小さなやけどとか麻痺の人とかアイロンとかでやけどしがちなので私もそういうのに気をつけて、えー、行動していけたらなっていうふうに思います皮膚を強くするとか皮膚の再生を強くするってやっぱり褥瘡とかにも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 では本日も最後までご視聴ありがとうございました